嗯？哎呦我的妈！棒！ <laughs> no, no, no, no. mm? Ai ôi trời mà 哎呦我的妈！ 你就像精神病似的。